Stare come vela al largo, nell'onda che mi bagna, l'orizzonte porta il canto di vento che accompagna e vorrei sapere il mare, sapere il suo sapore, il mare resta indifferente in faccia adesso il sole, mi sento d'estate, l'estate è un sentimento Stare come un aeroplano su una nuvola rotonda, l'orizzonte porta il canto di quel vento che accompagna e vorrei sapere il cielo, sapere il suo colore, il cielo è sempre indifferente in faccia ancora ho il sole, mi sembra sento un'estate infinito fra le mani che l'estate